别再喝水。好。原始森林区，呜，很高哎。我也有车。嗯。很大的树啊。就不见了。哇。那一台要六十万呢。一这个那一台啊。这个能。对啊。六十万。你要不见阿宾爸爸要赔我一台。不用保修，保修门后送你手机。 <laughs> 那一台是要六十万的。 要继续走？哇，这是原始森林区。啊，好，爸爸放你跑。哎，阿妈妈你那边行起来。嗯，要跑的。我看一下地图。好。我看一下，现在到哪里了？啊。二二环路口，在这边。哦，再拐过去就到了。 走，小乖走。我们在这里。我带妈音了，你带你天。妈妈，我们要在这里。小乖坐。小乖玩玩具啊！啊，这里我们刚刚在这里吗？是啊。对。我们现在走。哎，这里有。走到二环路口了。你看这里啊。啊。啊。小乖啊。啊。要跑走了啊。 动物，你看，赛车，车车，妈妈，你看我的车车，车我也有车，车，嗯，车，车车，二车，二二你看车。 爸爸，你快上车哦！嗯、啊！要拿好，不能滑下去。车我爱车车了，小贝啊啊！爱车车啊！哇！怎么跑到耳朵去了？嗯。一，车车啊！ <laughs> 哇！哎嘿嘿，哎嘿嘿。耳德比了。耳德比了。 喂，喂，怎么翻倒了？哎呀！